今天教你特别侮辱对手的一招，这招一旦你用出来，就对手多半就不会放过你的。一旦你就打不过他，我跟你讲，这招你用完之后你就完蛋了啊！但是如果你真的特别恨一个人，然后特别想玩弄他、戏耍他，他又打不过你，哎，你可以用这个啊！我演示一下啊，我们先假动作试探先。你看左腿啊，我比如我用擅长左腿，我用左腿多一些啊，左腿包括大腿内侧，对吧？就高扫，对我要告诉告诉他，你看我左腿会做一切，但是我忽然来一下子，咚，看到了吗？这种感觉是什么？ 啊，是这个啊！人现在呢也配合我，所以我得往手上打，往脸上打，就是使的人不太受得了。就是假动作完了，我做这个，砰，看到了吧？这种感觉，其实啪一甩，再来一遍，我直接甩那一下子啊，直接甩，砰，看这种感觉，看到了吗？你就照着侧面下巴甩一下，有可能这个人这个下巴有点啪戳出来，有点错位。吃饭嚼东西会啊啊，然后就就嚼不动，就特别难受，特别疼，就这种感觉。好，这个人如果后面呢，就是我我打他，我打不过他，但是我玩了一下，玩了一下。 急眼了，他打我了，开始，啊，我可能就完蛋了，对不对，对吧？但所以大家慎用这招，确实啊，特别好玩。你可能说别的格斗术也有这么一招啊，我可能也大概见过。但是你想想，格斗术无非就是拳和腿、膝和肘，对吧？那其实腿法灵活的人玩久了，不用任何格斗术教你，偶尔很喜欢玩，对吧？这些东西你自己可能都会创造出来，可能就跟其他格斗术有些招比较像。给你分享啊，希望你可以喜欢，没事儿可以犯贱用一用。感谢收看。